Uma boa tarde os amigos, o Ismael Coca. Hoje estou fazendo um vídeo aqui na, num rio. E estamos fazendo uns testinhos aqui para ver se acha algum diamantinho. É um local novo. Então tá aí, é, nós estamos aqui em três. Fazendo uns testes. Lugar de muita pedra. Muito mato ao redor. Um lugar muito bonito. Um lugar onde dá uns rios de pedra. Um lugar que poderia até ter ouro. Às vezes em alguma curva aqui, em alguma encosta. Deve ter tocando. uma pedra aqui, uma pedra diferente, que eu estou pisando em cima dela. Vamos ver o que, que nossos amigos aqui tá atirando aqui nas pedrinhas. Outro branquinho aqui, ó. Hum. Aqui um citrinho muito bonito, tá ali, ó. Caiu. ah tem mais dentro da sacolinha lá, viu? Tem um monte aqui. Dentro da sacolinha, né, senhor? Aqui outro aqui, ó, bem bonitinho. Parece que tá brilhando. Que Né, tá dando? Esse bonito. Tá dando bem. Quem sabe onde ele o chapéu, hein? Vamos dar uma olhada nele? Ó. Vou levantar pra cima aqui. Muito bonito. Olha o brilho. Mais uma pedrinha bonita. Tá faltando só pintar o diamante. Curioso, Curioso agora, é, né, Ele tem que tá pra cima. É, esse é um copazinho. A gente tem. Olha aqui. Capaz. Ou é vidro ou é... Ou é... <laughs> Olha que coisa maneira. Olha que bonito, hein? Aham. Uhum. Ó. Que beleza. Tá é brilhando demais. Tá é brilhando demais. Demais, demais mesmo. Aí aqui. Descendo o vidro, mas eu sei se é. Tá brilhando? Não. É. Tá? Olha aí, rapaz. Tá brilhando demais. O que é isso aqui? Tá parecendo vidro. Tá fechando ele. Essa aqui foi a última primeira que eu bati. Esse é o tá? mais. minha velada. Dá geral aqui, ver se essa uma coisa aqui, né? pra ele bater mais uma ali. Vamos bater mais uma ali, né? Dá uma filmada aqui que aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Viu não? aqui, ó. Não, nada não. Tá mais essa aqui, ó sei que tá vendo? Hã? daí, ó. Você joga água, você vai ver aqui, ó. Aqui, ó, outra aqui, ó. Essa aqui tem que levar num lugar pra jogar ela, porque desse jeito não dá nem pra ver. Ali, ó. Essa é uma a pedra. Mas eu ó. não levo, eu tô com o celular na mão. É que eu levo, peraí. Eu, é, eu levo ali. Eu levo em um lugar mais, mais sol. Ah, rapaz, se não aparecer um diamantinho aqui hoje, não vai ficar lá. bom, né? Vou levar lá pra mim. Vou Levar lá. Vai lá, limpa aquela pedra lá, joga no rebobola. Formado aqui no rio, tipo, as pedreiras. Olha, essas pedreiras você vai filmando no rio, parece que é tudo igual. Hã? Ó, oh, deixa, ó, Júnior, deixa, põe no chão aí, do, o tamanho dessa árvore. Tem que pôr por baixo. Tem que por baixo, bater outra aí. Tira aqui, ó, pode. Então, Levanta primeiro. Vira em cima. Vira, vira ela. Pode. vira. Não é despegado, é virado, cara. Tem que ser rápido, já esteja num monte forte. Aqui é bom, que aqui tem sombra, tá vendo? Aqui, ó. Você vê o diamantinho? Você vê a pedrinha azul no meio da... Tá vendo? Tem que depois por baixo. Olha Pronto, ó. Tá vendo? Tá você vê o brilho, você vê o brilho assim no, rapidinho. Alô. Thank Essa é a diferença, né? O diamante ele brilha. Então, se não tiver brilho, não tem diamante. Bom, agora eles lá, vão lá em cima, encher a primeira no encosto da pedra. Vai dar, hoje vai dar um vídeo legal, viu? Um vídeo aí legal, porque eu tô precisando de uns vídeos bons no canal. Então eu vou fazer um vídeo lá em cima também. Olha, pedrinha brilhando, mas não é, é um citrininha. Outro. Olha isso, tá com a carinha do diamantinho, ó. Hum. Mas não é. Dá só com cara só. Às vezes na câmera aí vocês vão ver um diamantinho e eu não vou estar tá vendo ele. Então... Nada feito. Opa, tira a mão da frente do bacana. Vamos ver o que eles arrumaram aqui pra cima. Já já não vamos encerrar esse vídeo. Olha rapaz, eu vi uma pedrinha brilhando aqui agora que ele tá levantando, hein? Olha, olha. aqui o pessoal arrumando lá em cima, né? Rapaz! Mas o pessoal aí gostou do diamantinho azul, né? Diamantinho muito bonito. Então nós vamos encerrar esse vídeo, lembra o pessoal para se inscrever no canal, dar uma força aí para o canal poder crescer. E nós vamos continuar fazendo uns vídeos legais aí. Agora eu estou caçando um jeito de passar aqui. Não está muito fácil, né? Vamos passando, né? Vem devagar, mas mais é forte. Deixar na correnteza não vai embora, hein? Vamos esperar tirar essa peneira aí para nós dar uma encerrada no vídeo. Aqui o barulho da água aqui é, é correnteza. Anda tá pegando o cascalho entre as pedras, tá as, ah, encostas da pedra na, na costa dela. Bem no meio do rio, porque se tiver alguma coisa mais pesada, vai bem pro meio. Geralmente parte pesada é pro meio do rio. É um lugar muito bonito. Dá uma filmada pra cima.

Dá aqui. Né? É, aqui em cima eu já estou mudando o esquema. E é cheio de surpresa ele, Cada lugar vai mudando um pouco. Aí já vai aparecendo um topazinho. Vai aparecer um indicativo de diamante. Vai aparecendo também uma pedrinha azul, tem é uma turmalina. Pega lá onde cai. Agora nós vamos encerrar esse vídeo. Depois se tiver, se sair algum diamantinho aqui, nós faz um outro vídeo dele para mostrar aí pro pessoal. E nós vamos encerrando ele. Vamos ver se tem mais uma coisa legal aí ou não. Uma boa tarde, Maurício Mocó.